El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en esta ocasión lo voy a relacionar con la canción de Billie Holiday, Strange Fruit. Esta canción fue cantada por la primera vez en 1939 por Billie Holiday en un club de jazz de Nueva York que estaba frecuentado principalmente por afroamericanos. Su poderosa letra em-, comienza con la descripción de lo que podría ser un paisaje del suramericano, pasando drásticamente a contar eh, que los frutos que cuelgan de, esos árboles son en realidad personas afroamericanos que han sido linchados, una práctica muy común en aquella época. La artista quiere con esta canción contar la segregación racial y los abusos que sufrieron los afroamericanos en aquella época y, que la propia cantante vivió eh, en su propio papel durante aquellos años. Eh, y durante toda su carrera, Billie Holiday eh, cantaría esta canción para expresar su, propio sufrimiento y el de miles de personas que fueron discriminadas por el color de su piel. Después de su muerte, Nina Simone, otra artista también afroamericana, se encargaría de seguir interpretando esta canción, eh, que se había convertido, convertido mientras tanto en un símbolo de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Aún hoy, desafortunadamente, millones de personas en el mundo son víctimas de la segregación y en muchos casos, como consecuencia de ello, es víctima también de torturas. Por suerte, también hay millones de personas luchando para que eso que todo individuo disfrute una vida digna.